أنا اسمي علي سالم ولد سلمو كاتب من الصحراء الغربية ومتشرف آه، بأنكم عرضتوا علي هذا المهرجان اللي اسمه مهرجان ليلة الكتاب المعدل آه، في سلوفينيا آه، في عاصمتها ليوبليانا ونشكر حقيقة سبيتكا اللي هي المنسقة لهذا المهرجان بأنها أعطتني الفرصة باش نشارك في هذا المهرجان حقيقة عجبتني آه، فكرة من المهرجان منطلق من روح آه، فكرة من من المهم من نقدوا كاملين نوصلوا فكرة من مختلف آه، أنحاء العالم وهي العنوان لهذا المهرجان أفكار من مختلف أنحاء العالم وهذا يتكلم عن الصحراء الغربية وعن أدبها وعن لغتها وعن تراثها وعن تقاليدها كشعب والصحراء الغربية كما تعرفوا بلد موجود في شمال أرض إفريقيا هو إقليم غير مستقل خادع مازال لتصفية الاستعمار وموجودة فيه الأمم المتحدة هذا الإقليم فيه شعب إن الشعب الصحراوي اللي اليوم موجود آه، تحت الاحتلال المغربي وبلده مقسوم آه، عن طريق آه، ربط والله حزام رملي اللي تقريبا آه، آه، مساحته اللي هو طوله 2700 كيلومتر وفيه الألقان وجزء منه كثير من الشعب الصحراوي موجود لاجئ في مخيمات اللاجئين في جنوب قرب الجزائر آه، في جنوب تقريبا مدينة تينتوف الجزائرية الباقي نقول من هذا الشعب اللي هو الشعب الصحراوي عنده كتاب آه، اللي تكلموا آه، باللغة الحسنية وكتبوا باللغة الحسنية وكانوا ناس اللي تميزوا بالقصيدة بالحسنية وكانوا اللي آه، بديعين في عديد من المجالات وقدروا نتكلموا عن الشيخ محمد المامي اللي كتب كتاب البدية نقدروا نكتبوا عن شعراء عمالقة في, في الأدب الصحراوي باللغة الحسنية كيف تباديوا محمد سالم كيف تبيبوه كيف سلامه والجدود كيف جدهلو آه، وكيف سيد ابراهيم وكيف الزعيم والعلال والجداف وكيف مختلف آه، حقيقه آه، الشعراء منهم بننا والبوسيف ومنهم شعراء ثانيين اللي يتميزوا باللغه الحسانيه ويكتبوا باللغه الحسانيه فبنتطرقوا الكتاب اللي يكتبوا بالعربيه الفصحى وكثير منهم قراوا بالعربية الفصحى ومنهم الشاعرة المشهورة وتكتب بالعربية الفصحى اللي هي نانا منت الرشيد وخالقة مجموعة ثانية تكتب باللغة الإسبانية واللي منها جيل الصداقة ومنها جيل مولي السبعينات منه البخاري أحمد بارك الله دبلوماسي صحراوي منه البشير عمار الموجود في جزر كناريا ومنه مجموعة جيل الصداقة اللي منهم الزهر الحسناوي الإمام بيشة وهي محمود واه الولي الحسن الشيخ دان محمود اليزيد محمد سالم عبد الفتاح ابنه والصالح عبد الله وهذه المجموعات كاملة اللي تكلمت عنها حقيقة هي اللي آه، تميز بها الثقافة الصحراوية والأدب الصحراوي وكيف ما يقول المثل اللي عندنا احنا باللغة آه، الحسنية هو بالنسبة نحن للصحراويين أكبر الخالق قسمة أي يلبس وعي يستعرق ونقولوا مولي نحن في المثل اللي عندنا بالحسنيه ما خالقه رضا ما دونها جذبه ولا خالقه جذبه ما دونها رضا وشكرا آه، لكم اللي كنت باغي نعطيكم هذه المقدمه حقيقه عن الادب الصحراوي بالحسنيه وبدي نتكلم لكم عن هذه القصيده للشاعر آه، بادي والمحمد سالم واللي كتبها في هذا الكتاب اللي عنوانه الموعظة واللي شايفينه هون قدامكم هذا الكتاب عنوانه الموعظة للشاعر الصحراوي بدوي محمد سالم قال حد بعقله شاف النجوم في سماهم والحوت في طيموم بحره والنبات في تخوم أرضه واللي شاف تميرير النو بلا كرعين يعوم آه، تصريفك يا الحي القيوم ملكك اللي ملكه جديد هذه حقيقة القصيدة اللي كتب بادي آه، في موضوع الموعظة هي حقيقة مثل عن آه، عن القصيدة آه، باللغة الحسنية اللي كتبوا العديد ومختلف الشعراء الصحراويين والكتاب الصحراويين باللغة الحسنية والآن لهي نتطرقوا نتكلموا باللغة الإسبانية من أجل الناس اللي ما تتكلم اللغة الحسنية وتقدموا اللي تفهم حقيقة الأدب الصحراوي والأدب باللغة الحسنية Buenos días, hola a todos y a todas. quiero dirigirme realmente desde aquí al Festival Noche del Libro que se celebra en Eslovenia, en su capital Ljubljana. Y quiero, por supuesto, hacer mi intervención sobre la literatura en el Sahara Occidental. Yo me llamo Alisa Lemiselmu, soy escritor saharaui exiliado y quisiera un poco hablar sobre la literatura del Sahara Occidental y sobre un territorio como es el Sahara Occidental, que se sitúa en la parte noroccidental del continente africano. Hay que tener en cuenta que este territorio, este pueblo, el pueblo saharaui, el territorio del Sahara Occidental, es un territorio no autónomo, eh, que sigue, eh, digamos, pendiente de la descolonización y cuyo pueblo vive dividido, desgraciadamente, por un muro de 2.700 kilómetros. Parte de ese pueblo está en los campamentos de refugiados, en la parte sur-oeste de Argelia, al sur de la ciudad de Tindú, y otra parte está en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. Entonces voy a hablar sobre ese pueblo y también voy a hablar sobre el tema también eh, del coronavirus y del COVID-19 que está afectando al pueblo saharaui y está afectando a todo el planeta Tierra. Entonces no puedo olvidarme en estos momentos de las víctimas del COVID-19, de las miles y miles de personas que han fallecido producto de esta pandemia y dar desde aquí mi solidaridad personal y la solidaridad del pueblo saharaui con todas las víctimas del COVID-19 y con todos los que hoy están luchando por sobrevivir a esta terrible enfermedad y a esta terrible pandemia. Nuestra solidaridad desde la literatura saharaui, desde la escritura saharaui, desde la palabra saharaui y desde la creación poética de grandes poetas del Sahara Occidental que han escrito en lengua hassaniya como es la generación de poetas de Sheikh Mohamed el-Mami, eh, el autor de Kitab el-Bediya, de Sheikh Malainin, fundador de una escuela importante del pensamiento poético y religioso, del gran poeta Badi, Ul Muhammad Salim, que ha escrito grandes libros y ha reflexionado también sobre la región del Tiris a través de múltiples poemas que ha dejado plasmados en varias publicaciones del gran poeta Beyubú, que dejó plasmada también su poesía en la memoria de muchas generaciones, también de Alal al de Zaim ul y de Bunanna ul y de Sid Ibrahim, Ul salama y de Salama ul lijdud el padre de Sid Ibrahim y de otros grandes poetas saharauis en lengua hasanía que han dejado realmente la palabra eh, escrita de la cultura saharaui, del pensamiento saharaui y, y del proverbio saharaui de la forma de pensar saharaui. Me he referido anteriormente sobre dos proverbios saharauis que ilustran un poco nuestra cultura, nuestra forma de pensar y nuestra forma de imaginar el desierto en el que hemos vivido y en el que nos hemos desplazado como nómadas. Y no podía pasar por alto este refrán que he citado ya anteriormente en Hasanía y que dice que lo más grande es el cielo, a veces está cubierto y otras veces está desnudo. También este refrán que dice, después de cada tierra seca hay una tierra fértil y después de cada tierra fértil hay una tierra seca. ما Con esto quiero decir que en este momento en el que estamos padeciendo esta grave pandemia en que la, nosotros estamos sufriendo en estos momentos esta grave crisis sanitaria, como dice el refrán saharaui, seguramente retornaremos a un tiempo fértil, a una tierra fértil, retornaremos eh, a otro tiempo con eh, una mayor esperanza. Y entonces, eh, eh, después de haber citado este refrán en hassanía quería también, por supuesto, referirme a este gran poeta que he citado anteriormente, el poeta Badi, y también eh, su gran poema que hemos leído anteriormente de su libro y es un poema que habla sobre, digamos, esa conciencia espiritual que siempre han tenido los poetas del desierto y siempre han reflexionado en torno a una reflexión espiritual que esté, digamos, eh, digamos eh, en detrimento con la naturaleza y, con el entorno que siempre les ha rodeado. Y entonces Badi nos dice cuando veas las estrellas colgar del cielo, los peces en la profundidad del mar, los árboles sobre la tierra, las nubes moviéndose, es la creación, es el reino de tu bondad. Y entonces Badi aquí nos habla de la naturaleza, nos habla del mar, nos habla de las nubes, nos habla de los árboles, nos habla de la tierra, nos habla realmente de respeto hacia la naturaleza y de lo que siempre ha significado la naturaleza y el desierto para el pensador saharaui, para eh, el poeta saharaui. Entonces voy a compartir con vosotros algún relato sobre el desierto inspirado, en el desierto inspirado en la literatura eh, saharaui, literatura también que ha sido escrita en árabe clásico por escritoras como Nanaman, Rashid y también por escritores en lengua castellana cuando hablamos de la generación de, los 70, cuando hablamos eh, de Bukhari Ahmed, el gran diplomático saharaui, eh, eh, del Beshir Omar que vive en las Islas Canarias, de toda la generación de la amistad que he mencionado anteriormente. Entonces quisiera referirme en este, eh, en este texto eh, titulado La noche del silencio, en un libro mío que se titula Un beduino en el Caribe, editado en el año 2015. Eh, y es un libro de relatos cortos de literatura saharaui en lengua castellana. Y dice este relato, La noche del silencio. Hermosa noche bajo el cielo azul brillante del Sahara. Fue una noche remota, de silencio y paciencia. Todo estaba tranquilo y quieto en aquel frig que había acampado en Egirgir. La lluvia inundó el desierto y entonces sembró el milagro y lo convirtió en tierno pasto para que aquellos nómadas quedasen en esa tierra. Los guerreros nómadas del desierto lo primero que hacían para sentarse en un lugar era asegurarse del suministro del agua. Sin el agua, nada se podía hacer. El más anciano de todos era quien inspeccionaba detalladamente la arena del lugar y hacía una lectura profunda del tipo de tierra y vegetación. Después planteaba a los demás varias sugerencias y entre todos decidían dónde iban eh, donde iban a empezar a cavar para encontrar agua en buenas condiciones que pudiera servir para el consumo de las personas. Corría entonces 1970 el año de la sublevación de Zimble en el desierto del Sahara. Aún se podían escuchar gacelas en estado natural. Bastando cerca de los oasis, los niños en su mayoría estudiaban en el loj una tabla de madera y con ello aprendían las primeras palabras del alfabeto. Luego empezaban a observar a los mayores cómo cuidaban del ganado, calculaban las distancias e, e intentaban interpretar el tiempo y saber, digamos, eh, qué decían eh, y saber qué debían hacer según el tipo de tormenta de arena al que se enfrentaban. La abadía era un ejercicio eh, constante de subsistencia y para caminar largas distancias y consumir, eh, consumir poca agua y comida. Las mujeres eran las dueñas de la jaima, ellas tenían la capacidad de asumir todo tipo de riesgos y tomar cualquier decisión, decisión para sacar sus familias hacia adelante. Así siempre ha sido en el Sahara desde tiempos antiguos. Otear en busca de comida para los animales era una de las tareas constantes a las que se veían eh, sometidos los habitantes del Sahara Occidental. El ganado tenía que estar en un lugar seguro donde podía sobrevivir, porque todo estaba interrelacionado. La experiencia de nuestros abuelos había demostrado que el desierto es un ejercicio de búsqueda permanente de la vida. Las distancias trazadas eran permanentes historias contadas de unos por otros. Solo mediante las leyendas narradas por los beduinos acerca de pastores y camellos que habían muerto en desiertos lejanos y misteriosos donde nada podía sobrevivir uno podía tener una idea de cuán lejos puede estar un lugar. La Hamada era ese entorno estéril, estéril que los habitantes saharauis no conocían. Una inmensa llanura pedregosa llena de pequeñas colinas que anuncian un paisaje casi de aspecto lunar en el que nada crece. Sin embargo, los saharauis, con un enorme sacrificio y una voluntad de hierro, pudieron arrancarle vida, amor y resistencia a un sitio en el que jamás se pensó que podía desarrollarse algún tipo de actividad humana. Una vez delante de la Comisión de Identificación de Votantes para el referéndum en el Sahara Occidental, un marroquí de la ciudad de Tánger me dijo, ¿cómo podéis sobrevivir en un sitio tan duro? Yo me quedé sorprendido, como quien no se esperara la pregunta. Y le contesté con cierta rabia, diciéndole que cuando llegamos a este lugar yo era un niño muy pequeño y no había nada. Pero la impotencia y la injusticia obligaron a nuestro pueblo a arrancarle vida a esta estéril inmensidad. El hombre comprendió la magnitud de mis palabras y con una sonrisa pícara me volvió a preguntar ¿Por cuánto tiempo estáis dispuestos a, permanecer en este lugar, el tiempo que haga falta, porque nosotros nacimos nómadas y libres, solo estamos atados a las nubes, el viento, las noches profundas y estrelladas del Sahara. Este relato que acabo de compartir eh, con vosotros expresa un poco, digamos, aspectos muy importantes de la esencia del ser saharaui, eh, digamos, eh, y, de su cultura. Ahora quisiera compartir con eh, vosotras y vosotros algún poema también de este libro que se titula La música del Siroco. Es un poemario, el primer poemario que yo he publicado en lengua castellana y también en él quedan, digamos, quedan reflejados aspectos importante siempre a través de la poesía y a través, digamos, eh, digamos de eh, el exilio saharaui, un exilio que dura ya más de 40 años y que nuestro pueblo realmente lucha por sobrevivir, digamos, en unas condiciones extremas y difíciles y hoy se hacen mucho más difíciles con esta pandemia del COVID-19. Entonces, a esos campamentos de refugiados, donde están muchos saharauis, donde están enterrados mis abuelos y donde están mis hermanos y mi familia, quiero realmente recordarlos y compartir con vosotros este poema dedicado a ellos, La pasión de los olvidados. Las paredes de adobe se reflejan en la inmensidad del desierto. Ellas cubren y guardan por mucho tiempo el deseo reprimido de los muertos y vivos. Se alzan en la memoria de los olvidados que se enfilan hacia la razón en el tren de cada vuelta que da la vida. Huelen con pasión el perfume del último vaso de agua, buscan en el brillo de cada estrella el inicio y el fin de cada esperanza. Y ahora compartiré también este otro poema dedicado al territorio del Sahara Occidental a esa región a la que han cantado grandes poetas como Badi, como Sheikh Mohammed al-Mami, como Beyibú, como Selama y como otros tantos. Y entonces yo me sumo a esos poetas en Hassanía eh, que han cantado una poesía realmente importante sobre el Tiris. Y este poema del Tiris dice, si llegas alguna vez a una tierra lisa y blanca, acompañada de inmensas estatuas negras y el andar pasivo de camellos y beduinos recuerda que existe una tierra sin amo y sin dueño, espejo y alma de todo ser inocente. Y como hemos realmente cantado al tiris en, lengua castellana, la lengua en la que escriben, eh, digamos, eh, muchos saharauis, tampoco podemos, digamos, olvidar en este momento también algún eh, poema del gran poeta Badi eh, que también él cantó, digamos, a, a, Tiris en este siguiente poema eh, sobre una montaña en la que él estuvo de pequeño viviendo en el campamento donde nació, como decimos los saharauis, en el frío, que vive en la Badía, el Bedía, el desierto, y él entonces cantó a una montaña que se llama Lembeidí, una montaña en la que estuvieron, eh, digamos, pastando los dromedarios de su familia. Y dice el gran poeta Badi del Tiris, y con él queremos, eh, digamos, cerrar, digamos, esta intervención en este festival, eh, digamos, de literatura y en esta digamos, noche, digamos, importante que es la noche del libro. Y entonces dice el poeta Badi eh, este siguiente poema, المبيديع قرد لي بطن الضلعة صد من مقد قلب الشلاية أنا نبقيه قلبه قرد وضلعه ومصد نبقي ذا الوكر استقبل به في طرحة قليل فضل طلحة بل الضلع بل الحسي اللي في الصافية في مهد الطرف آه، في مهد الطرف من ساحل الأكحل المجبي في الرق المشتد Y este es el poema con el que queremos cerrar esta intervención en este festival, eh, siempre queriendo trasladaros la literatura del pueblo saharaui, una literatura caracterizada por el exilio, caracterizada por, digamos, el apego a la tierra y por sus rasgos profundamente árabes, bereberes también, por su peculiaridad y su compenetración con el mundo nómada. Muchas gracias. Shukran Jaziran.